करेन्ट भने के अरे flow of charge in unit time unit टाइममा कुनै वायर थ्रु फ्लो हुने चार्जलाई नै हामी के भन्छौँ त flow of charge in unit time is call current I कस्ट के अरे Q by T flow of charge in अब चार्ज कसरी फ्लो हुन्छ के हुन्छ यसका डिफ्रेन्ट कजहरू छन् अहिले डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि आउँछ flow of charge in unit time current अनि मैले तिमीलाई के पनि सिकाएको थिएँ भन्दा क्युइकस टु क्युइकस टु स्टार्टमा मैले सिकाइसकेँ number of electrons number of इलेक्ट्रोनिस्कल चार्ज त्यसमा अब क्युलाई एनई लेखेँ मैले एनई बाई टी लेखिदिएँ अब क्वेसन के सोधिदिन सक्छ भन्दा number of what is the what is the number of electronic flow one in one ampere गर्ने in one ampere current one ampere current at one second. One ampere current at one second. One ampere करेन्टमा एक सेकेन्डमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक फ्लो कति होला number of electronic flow number of electronic flow कति इलेक्ट्रोनको फ्लो होला भने सोध्यो भने के दिन्छौ त एन्सर कति इलेक्ट्रोनको फ्लो होला वान कलम चार्जमा एक से कति इलेक्ट्रोन हुन्छ भने जस्तै भयो क्या नम्बर चाहिएको छ N N equals to I into T by E लेख्न पायो होइन र हो हेर्नु न माथिको रिलेसनबाट आई भनेको one ampere time one second अनि electronic equals to one point six into ten to power minus nineteen कलम यसो गर्दा six point two five into ten to the power eighteen यो सम्झिने है वान एम्पियर करेन्टमा एक सेकेन्डमा कति इलेक्ट्रोनिक फ्लो हुन्छ भन्यो भने कति electronic flow 6.25 power eighteen electronic flow अब यो जानिसकेपछि करेन्टको केस फेरि यहाँनिर बुझ्नु पर्यो एभरेज करेन्ट र इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट भन्ने थाहा पाउनु पर्यो एभरेज कस्तो करेन्टलाई एभरेज करेन्ट भनिदिने भाइ बहिनीहरू अनि कस्तो करेन्टलाई इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट भन्ने भन्ने कुरा आउँछ अरे एभरेज करेन्टमा जस्तै यस्तो के सर्टेन ड्युरेसनमा यति टाइमदेखि यो टाइमसम्म भन्यो भने त एभरेज करेन्ट हुन्छ क्या एउटा सर्टेन ड्युरेसन है अब यसमा सर्टेन सर्टेन ड्युरेसनको कुरा गर्यो भने के गर्ने सर्टेन ड्युरेसन कुनै सर्टेन ड्युरेसनको कुरा गर्यो भने भाइ बहिनीहरू सर्टेन ड्युरेसनको कुरा गर्यो भने के बुझ्ने एभरेज के इन्स्टेन्टेनियस सर्टेन ड्युरेसनको कुरा गर्यो भने जस्तै टु सेकेन्डदेखि फोर सेकेन्ड अथवा यो टाइमदेखि यति टाइमसम्म भनेर यस्तो कुरो गरिदियो भने त्यसलाई हामी के बुझौँ एभरेज कि इन्स्टेन्टेनियस एभरेज एउटा ड्युरेसनको कुरा आउने भयो क्या जति यति टाइमदेखि यो टाइमसम्म भन्ने जस्तो टाइपमा कुरा गर्यो भने त्यसलाई एभरेज बुझ अनि at the particular time at two second at four second यस्तो कुरा गरिदियो भने यसलाई एभ जस्तै इन्स्टेन्ट जस्तै एभरेजको निकाल्दाखेरि यस्तो गरिन्छ क्या I average equals to del Q by del Q by del T एभरेजमा अनि इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट भनिदियो भने इन्स्टेन्टेनियस ल भन त इन्स्टेन्टेनियस टर्मले नै बुझ न इन्स्टेन्टेनियस भनेको एउटा particular instant of time at the particular instant of टाइममा भन्यो भने I instantaneous I I instantaneous के हुन्छ d Q upon d d small a delta instant of time भनेको डेल्टी टेन्स टु जेरो भन्ने पोइन्टमा इन्स्टेन्ट के एकदम छोटो ल टु सेकेन्ड फोर सेकेन्ड यस्तो टर्ममा दियो भने त्यसलाई इन्स्टेन्टेनियस बुझ <coughs> जस्तै अब क्वेसन यसरी बुझ न variation of charge with time टाइमसँग चार्जको variation is given as Q equals to three T square plus टु टी प्लस ल वान छ है find the current find the current passing through the wire current current passing through the wire passing through through the wire from 2 second to four second I mean यसलाई के बुझ्छौ एभरेज बुझ्छौ कि instantaneous average bike instantaneous average के होला एभरेज इज एभरेज हो ल कारण त कति आउला एभरेज कति आउला त एभरेज कति यस्तो गर न पहिला तिमीले टु सेकेन्डमा कति चार्ज थियो फोर सेकेन्डमा निकाल्ने जस्तै Q four Q four equals to three अनि टी स्क्वायर भनेको four square plus two into T भनेको फोर प्लस वान यसो गर्दा कति आउनुभयो त अडतालिस प्लस नौ फिफ्टी सेभेन आएन हो फिफ्टी सेभेन कोलम आयो अनि क्यु टु सेकेन्डमा निकाल टु सेकेन्डमा three into two square T square plus two into two plus one यसो गरिदेऊ बाह्र बाह्र यसमा गर्दा कति सेभेन्टिन कोलम आयो हो भाइ बहिनीहरू यो आयो कि आएन यो आइदियो अब हामीलाई चाहियो डेल क्यु डेल क्यु कस्ट कति भयो del Q equals to Q four minus Q two Q four minus Q two गर्दा कति फोर्टी फोर्टी फोर्टी कलम अब हामीलाई त चाहियो current I average current del Q upon del T भनेर मैले सिकाइसकेको छु तिमीहरूलाई सिधै सिधै ड्याङ यस्तो गरिदिने क्या ड्याङ फोर्टी बाई अनि टु फोर माइनस टू भयो कि पनि डेल टी भनेपछि forty by two twenty ampere हुनु पर्यो कुरा बुझौ भाइ कुरा त बुझौँ नि होइन यही क्वेसनमा find the current find the current at two second ल टु सेकेन्डमा करेन्ट निकाल भन्दै अरे अब के गर्छु find the current at two second कति अब टु सेकेन्ड भने त इन्स्टेन्टेनियस हो नि त अब आई इन्स्टेन्टेनियस निकाल्ने कुरा त यो इन्स्टेन्टेनियस हो अब del Q upon del T हुन्छ अरे डिक्यु अपन डिटी अनि थ्री टी स्क्वायर क्या आउनु भएर त यसको डिफ्रेन्सिएसन गर सिक्सटी प्लस टू भएन हो सिक्सटी प्लस टू भयो कि पनि यहाँ टी कति छ two second six into two plus two भनेपछि फोर्टिन एम्पियर आउने कुरा भयो ओके ए भाइ उनीहरू ओके देखाउनु त के बाबु क्वेसन देखाउनु न एकदम यस्तो के variation of charge with time is given as भने त्यो दियो अनि फाइन द करेन्ट एउटा ड्युरेसनमा भन्यो भने के बुझ्ने एउटा ड्युरेसनको कुरा गर्यो भने एभरेज बुझ्ने कुनै पार्टिकुलर इन्स्टेन्टमा भन्यो भने त्यसलाई अब यो a type two second three second भनेको त त्यो इन्स्टेन्ट हो नि त त्यो इन्स्टेन्टमा अनि तिमीलाई कहिले काहीँ करेन्ट दिएर सोधिदिन्छ ल करेन्ट फेरि यस्तो दियो करेन्टको भेरिएसन विथ टाइम दियो है यस्तो दियो क्या जस्तै क्वेसन दियो आई कस्टो ल मान करेन्टको भेरिएसन चार्जले के राखिदियो आई कस्टो फोर्टी प्लस टेन ल फोर्टी प्लस टेन दिएको छ अनि क्वेसन सोध्यो the charge charge crossing through charge crossing charge crossing through charge crossing through the section of wire through the section of wire in 10 second कसरी गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई यो यसरी दियो भने ल भन त क्वेसन यही भयो आई दिएको छ फोर्टी प्लस टेन है the charge crossing through the cross section in ten second ten सेकेन्डमा भन्यो भने के होला इन्ट्रोजेक्सनमा क्रस हुने चार्ज निकाल्नु छ आई कस्टो डिक्यु बाई डिटी हो भाइ पनि यति त थाहा भएन यो त बुझाउने हो अब टेन सेकेन्ड भनेको अब यहाँनिर के भयो त इन्स्टेन्ट अब यसमा डिक्यु कस्टो के लेख्न पाइयो डिक्यु कस्टो आइडिटी लेख्न पाइन्छ होइन आइडिटी लेख्न पाइयो अब यस्तो गर्ने के चार्ज दिएर करेन्ट निकाल्नु छ भने अब के अरे करेन्ट दिएर चार्ज निकाल्नु छ भने इन्टिग्रेसन गरिदिने यसको इन्टिग्रेसन गरिदेऊ जस्तै डिक्यु इक्वल्स टु आई कति छ फोर्टी प्लस टेन चाहिएर इन्टु डिटी भयो अब यसको इन्टिग्रेसन गरिदेऊ इन्टिग्रेसन गर्दा क्या होला डिक्युको इन्टिग्रेसन क्यु हुन्छ केटाकेटी हो है अनि यसमा के आउँछ त ल भन त अब यसमा फोर्टी स्क्वायर यसबाट त गर्न सक्छौँ integration forty square upon two हुन्छ हो अनि प्लस टेन डिटीको के आउँछ अरे टेन डिटीको त टेन टी आउँछ थाहा छैन होइन अब यहाँ टी कति कुरा छ एट टी कस्ट कति भनेको छ भाइ पनि अहिले ten second T ten second भनेको छ भने अब क्यु के हुने भयो त फोर इन्टु अनि यो टेन स्क्वायर फोर र टू त टू गर्दा गर्दा भइहाल्थ्यो नि किन लिन्थ्यो भने हामीले ल अब यस्तो हो नि भयो two t square two into ten square plus ten into ten गर्दा कति आउनु भयो भाइ बहिनीहरू दुई सय प्लस एक सय तिन सय आयो तिन सय कलम यसरी गर्ने कुरा बुझौ अलिअलि बुझा बुझा जस्तो लाग्यो कि लागेन चार्जको भेरिएसन टाइमसँग दिएर करेन्ट निकाल्नुपर्ने अथवा करेन्ट दिएर चार्ज निकाल्नुपर्ने भनेर यसरी क्वेसन दिन सक्छ यो क्वेसनमा अब तिमीहरूलाई समस्या आउँदैन माथिको स्लाइड न लास्टमा देखाउने हो नि त अहिले तार नगर अब त्यसपछि यति कुरा आइसकेपछि सकिन्छ डिल गर्न ल मैले यहाँ करेन्ट कुरा गर्दै थिएँ करेन्ट भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो भाइ भने करेन्ट किन स्केलर हो करेन्ट स्केलर किन हो त डिरेक्सन त छ त म्याग्निच्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ जस्तै यसरी यो करेन्ट आयो यो डिरेक्सनमा आयो यो डिरेक्सनमा आयो भन्छौँ नि त हामी होइन करेन्ट ल फाइभ एम्पियर आयो यता टु एम्पियर आयो अब यहाँबाट जङ्सनबाट कति पास होला सेभेन एम्पियर तर यही कन्डिसन हेर न जस्तै तिमीहरूलाई एउटा ल फाइभ न्युटन फोर्स यसरी आयो अर्कोले टु न्युटन फोर्स यसरी लगायो अब यसको रिजल्टेन्ट हेर त यो एङ्गल कति थियो ल यो एङ्गल जति थियो त्यही अनुसार उसको रिजल्टेन्ट कता जान्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्थ्यो होइन सेभेन आउँथ्यो र त्यसरी अल्जेबेरिकली जोडिएर सेभेन न्युटन हुन त ल यो यसरी गयो फाइभ न्युटन अर्कोले टु न्युटन पनि त्यही लाइनमा लगायो भने बल्ल रिजल्टेन्ट सेभेन न्युटन आउँथ्यो भेक्टोरिकल्ली नत्र त एङ्गल अनुसार गर्नु पर्थ्यो नि होइन र हो तर अब यहाँ करेन्टमा करेन्टमा त्यो कति एङ्गलमा फल भयो अब आयो अब त्यसपछि जाँदाखेरि यसरी गयो भन्ने हुन्छ र यहाँ भेक्टोरिकल एडिसनको कुरा आउँछ कि आउँदैन आउँदैन भनेपछि करेन्ट इज स्केलर किन स्केलर त डज नट अब त भेक्टर एडिसन भेक्टर एडिसन अबे गर्दैन भनेपछि म्याग्नेच्युड र डिरेक्सन हुँदा मात्रै पनि त्यसलाई भेक्टर भन्न पाइँदैन क्या स्केल के पनि हुनुपर्छ त्यो क्वान्टिटीले भेक्टर एडिसनलाई अवेक गर्नुपर्छ कुरा बुझौ यतिमा डाउट छ छैन भनेपछि यति कुरा आइसक्यो अब सुन है त current scalar quantity current density भन्ने बुझ न भाइ बहिनी यो के होला यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको भेक्टर भेक्टर क्वान्टिटी करेन्ट डेन्सिटीलाई जेले डिनोट गर्छौँ हेर करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो पहिला यसलाई बुझ्नु पर्यो नि त करेन्ट डेन्सिटी भनेको पार्ट के हो त what is the current density अब यस्तो हुने भयो क्या करेन्ट डेन्सिटी भनेको तिमीले के बुझाऊ भन्दा कुनै एउटा सर्टेन एरिया ल्याऊ कन्डक्टर ल्याऊ है यो कन्डक्टरको स्मल सेक्सन मैले यहाँनिर लिन लिन खोजेँ होइन अब यसमा कुनै एउटा स्मल सेक्सन लिन खोजेँ र सानो स्मल सेक्सनले यो स्मल सेक्सन एज्युम गरेँ अनि यहाँबाट यसको एरिया भेक्टर त यो हुने भएन एरिया भेक्टर भनेको जहिले पनि नर्मल्ली पास हुने लाइन है सर्फेससँग यो एरिया भेक्टर भए पनि अनि करेन्ट पनि ल त्यसरी नै गएको छ करेन्ट पनि त्यही डिरेक्सनमा गयो भने त अब यहाँ के हुने भयो त करेन्ट जताकै डिरेक्सन एरिया भेक्टरकै डिरेक्सनतिर करेन्ट भन्ने कुरा आयो करेन्ट एरेन्ट करेन्ट स्केलर तर त्यो कता गइरहेछ करेन्ट करेन्ट कता फ्लो भइरहेछ अहिलेको केसमा त्यो एरिया भेक्टरकै डिरेक्सनतिर तर यहाँनिर मैले यस्तो एरिया भेक्टर लिएँ यस्तो लिइदिएँ है एरिया भेक्टर सानो एरिया भेक्टर यो लिएँ अनि यसको एरियाको नर्मल यो हो कि होइन यसको एरियाको नर्मल यो भयो अब करेन्ट यसरी गइरहेछ भने अब तिमीहरूले करेन्टको डिरेक्सन यो थियो भने यहाँ एङ्गल त ठिटा छ नि त होइन अनि अब हेर त current along the direction of area vector छ कि केही एङ्गलमा छ केही एङ्गलमा छ होइन एरिया भेक्टरको डिरेक्सनसँग ठिट एङ्गलमा छ भने अब त्यसमा करेन्ट जानेतिरको एरिया भेक्टर के हुनु एकस ठिटा भन्न पाइन्छ भाइ पनि रो एकस ठिटा भयो कि भएन त्यही भएर सिम्पली करेन्ट डेन्सिटी जे कस to J to I by A I by A अब यहाँनिर अब यसमा करेन्ट एराउन्ड यसमा गयो तर यसमा के बनायो भन्दा यहाँ ठिटा एङ्गलमा थियो भने यसमा small area makes an angle a makes an angle theta with the if if a a area vector a makes an angle makes with the theta with the makes an angle केसँग जी friction angle theta with the current with the direction of with the direction of current direction डिरेक्सनसँग एरिया वेक्टर ले थीटा एंगल बनाउँछ भने देन अब सुन त आई के लेख्छौ देन जे के लेख्छौ अब देन जे कस्टो जे कस्टो आई बाई एम ए लेख्ने कि ए cos थीटा ए कस ठिटा ए कस ठिटा लेख्नु पर्यो के है त्यसमा अब आई कस टू के भयो आई कस टू जे कस थिटा जे ए कस थिटा अब यहाँ त दुइटै डिरेक्सनको कुरा आउँछ जे डट जे डट ए भन्नुको मतलब करेन्ट डेन्सिटी स्केलर कि vector vector vector J is vector यसको डिरेक्सन कता त ल ठिक छ जे त भेक्टर होइन जे इज भेक्टर त्यसो भेक्टर हो भने यसको डिरेक्सन जे इज भेक्टर अनि डिरेक्सन कता हुन्छ यसको डिरेक्सन करेन्ट डेन्सिटीको डिरेक्सन डिरेक्सन के हुन्छ along the motion of positive charge भनेको along the along the motion of motion of positive charge करेन्टको डिरेक्सन भनेकै पोजिटिभ चार्जको मुभ हुने डिरेक्सन हो नि अनि नेगेटिभ चार्ज जता मुभ हुँदैछ जस्तै इलेक्ट्रोन यता मुभ हुँदैछ भने करेन्ट हामी कता लिन्छौँ त्यतै कि त्यसको अपोजिट अपोजिट याद गरे भने पोजिटिभ चार्ज करेन्टको डिरेक्सन भनेको along the direction of motion of positive charge है अब यसमा एलुङ द डिरेक्सन यति कुरा बुझ्नु पर्थ्यो मैले करेन्ट डेन्सिटीलाई ए अथवा यो भेक्टर हो भन्ने कुरा यहाँनिर थाहा पाऊ है अब त्यसो भए भाइ पनि यहाँनिर कुरा के छ भन्दा यो कुनै एउटा कन्डक्टर छ हेर यो कुनै एउटा मेटेरियल छ यो कन्डक्टर छ यसमा large number of free electron छन् हो यो कन्डक्टरमा there are large number of free electrons धेरै इलेक्ट्रोनहरू छन् अब त्यो इलेक्ट्रोन के हुन्छन् त कन्टिन्युस इन ऱ्यान्डम मोसनमा छन् हो एउटा इलेक्ट्रोन यताको म्याच अर्कोसँग छ गएको छ गएको छ कन्टिन्युस ऱ्यान्डम मोसनमा छ यसरी जान्छ जान्छ जान्छ म गर्दै गर्दै गर्दै गर्दा ऊ फाइनल्ली उसको रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट त जिरे आउँछ नि मतलब मैले यहाँ थर्मल स्पिडको कुरा गरेँ क्या थर्मल स्पिड भनेको के भन्दा three electrons in the conductor free free electrons in the conductor free electrons in the conductors are in the conductor are in continuous are in continuous continuous random motion free electron in the conductor are in continuous random motion free electrons in the conductor are in continuous random motion random motion ma cha bhane collide kyun bhay collide with collide with sanga collide garcha collide with collide with positive metal ion. Kina positive metal ion bhandai chu भन्दैछु मैले याद Jab जब यहाँको इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन यता मुभ हुँदा यता गयो भने यहाँनिर के हुन्छ deficiency of electron deficiency of electron मतलब पोजिटिभ भयो कि भने त्यो when the metal ions collide with त्यो collide with positive metal ion with high frequency high high frequency अब यसमा त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको एक किसिमको स्पिड आउँछ नि भाइ पिनीहरू अब एउटाले अर्कोले अर्कोले कोलाइड गर्दाखेरि त त्यहाँनिर एउटा थर्मल टाइप हिट टाइपको प्रड्युसन भयो त्यो स्पिडलाई नै हामी के भन्छौँ द्याट स्पिड इज कल त्यसरी ऱ्यान्डम मोसनमा आउने speed is call thermal speed है यो थर्मल स्पिडको भ्याल्यु कति होला अलिअलि थोरै होला कि धेरै नै छ थर्मल स्पिडको भ्याल्यु झन्डै ten to the power four metre per second छ भन्ने गरेर चाहिँ thermal speed thermal speed is of the order of ten to the power four ten to the power four metre per second यो सम्झिने है थर्मल स्पिड कस्तो to ten to the power four metre per second अब यस्तो हुँदा यो त थर्मल स्पिड भयो अनि एभरेज यसमा हेर थर्मल स्पिड त छ एभरेज भेलोसिटी कति भाइ पनि एभरेज भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी कति त average velocity average velocity zero है किन जिरो भन्दा एउटाले अर्कोलाई अर्कोलाई अर्कोलाई अर्कोलाई अर्कोलाई क्यान्सल गराउँदै गर्दा एभरेज भेलोसिटी चाहिँ जेरो हुन्छ but not thermal speed but not not thermal speed thermal speed चाहिँ जेरो हुँदैन थर्मल स्पिडको भ्यालु त मैले सिकाएँ डिस्टेन्स त छ नि केही भनेपछि एभरेज भ्यालुसिटी जेरो किन रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट जेरो हुन्छ यो कुन कन्डिसनमा आयो यो कुन कन्डिसनमा आयो भन्दा हामीले यदि के गरेनौँ भने in the absence of electric field के in the absence of electric field अब त्यो कन्डक्टरमा हामी के गर्यौँ भन्दा if the electric field is applied if if the electric if the electric field is applied electric field ab hami apply gariyo pani kasto hune bhai if the electric field applied after the application of electric field electric field apply गरियो भने भाइ बहिनीहरू सुन है त अब यो कुनै कन्डक्टर छ मैले भने नि यो कन्डक्टर कन्डक्टरमा large number of free electrons भनेर यो कन्डक्टरमा there are large number of free electrons large number of free electrons छन् जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरे इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरियो मतलब यसमा ब्याट्री कनेक्सन गरियो ब्याट्री कनेक्सन गर्दाको सिचुएसनमा अब के आउँछ सुन है त when the electric field is applied यो ब्याट्रीको यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो यो नेगेटिभ टर्मिनल यसरी इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन के हुन्छ अरे यो कन्डक्टमा electric field positive to negative यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड लाग्ने भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी लागिसकेपछि यो डिरेक्सनमा हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिएको छ है when the electric field is applied अब यहाँनिर सुन न यो कुनै एउटा इलेक्ट्रोन कुनै इलेक्ट्रोनहरू छन् नि यहाँनिर त्यो इलेक्ट्रोनमा अब के हुन्छ भन्दा यस्तो भइदिन्छ क्या भाइ बहिनीहरू फेरि तिमीलाई लाग्ला यहाँबाट सिधै कतिपय यसमा यस्तो देखा हुन्छ क्या त्यस्तो होइन क्या सिधै यहाँबाट यहाँ आएको भन्ने होइन है यिनीहरूको थर्मल स्पिड त छ नि थर्मल स्पिड छ तर इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा के हुन्छ भन्दा थर्मल स्पिड त इलेक्ट्रोनहरू एउटाबाट अर्को अर्कोमा ऱ्यान्डम मोसनमा कन्टिन्युस छ भने थर्मल स्पिड छ यता यता फाइनल्ली अब यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिएन भने सुन है इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिएको थिएन भने त रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट पनि जेरे आउँथ्यो भाइ बहिनीहरू फाइनली यही हुन्थ्यो तर इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि after the application of electric field त्यहाँ केही डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट ल सुन त मैले भनेको कुरा यहाँ बुझ त इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हेर न अघि सुरुमा यहाँ भएको इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिदिनाले त्यो कन्डक्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्नाले फाइनली त्यही आएन के कहाँ आइदियो थोरै यतातिर अलि यता केही डिस्प्लेसमेन्ट आउने भयो केही डिस्प्लेसमेन्ट आउने भयो कतातिर along the direction of field के opposite to the direction of field along the direction of field के opposite to the direction of field सोच त ए कता निरायो क्या तिमीहरू हो एलोङ द डिरेक्सन अफ फिल्डतिर डिफ्लेक्ट भयो क्या opposite to the direction of field opposite to the the किन अपोजिट अपोजिट किन यो त थाहा छ नि यदि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनले फोर्स एलोङ द डिरेक्सनमा फिल्ड एक्सपिरियन्स गर्छ कि त्यसको अपोजिट इलेक्ट्रोनले नेगेटिभ चार्ज हो इलेक्ट्रोन जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनतिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ तर positive charge positive charge are proton experience force along the directional field positive charge le along the directional field negative charge le opposite to the direction of field है opposite to the direction of field अब त्यसमा यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू कतातिर डिफ्ट हुन थाले electron drift free electron drift after the if the electric field is applied electric field apply गरिसकेपछि free electron free electrons drift electron drifts towards towards the ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलतिर कि नेगेटिभ टर्मिनलतिर free electron drifts towards the positive positive terminal of the battery positive terminal of the battery positive ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलतिर ड्रिफ्ट हुन थाले drift towards the positive terminal of the battery positive terminal of the battery है positive terminal of the battery अनि त्यसले गर्दा यसरी जुन भेलोसिटी क्रिएट हुन्छ नि त्यो भेलोसिटीलाई नै हामी के भन्छौँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी अनि भाइ बहिनीहरू सोच्छ त यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको अलिक बढी नै होला कि स्मल छ यो त भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स फ्याक्टर हो कि डिस्प्लेसमेन्ट फ्याक्टर हो डिस्टेन्स फ्याक्टर कि डिस्प्लेसमेन्ट फ्याक्टर डिस्प्लेसमेन्ट अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट धेरै नै आउने हो कि एकदम स्मल छ स्मल होला स्मल छ नि थर्मल स्पिड पो गयो कति धेरै थियो तर डिस्प्लेसमेन्ट त स्मल छ नि त्यही भएर सम्झिराखेर डिफ्ट भेलिसिटीको भ्यालु पनि जान्नुपर्छ है ten to the power minus four metre per second है ten to the power minus four metre per second thermal speed जति छ त्यसको नेगेटिभ सम्झिने क्या है thermal speed ten to the power four metre per second त्यो thermal speed ten to the power four metre per second अनि थर्मल स्पिड डिफ्ट भेलोसिटी कति त ten to the power minus four metre per second याद गरे दुइटा दुईवटा जान्नुपर्छ यो जाने राख डिफ्ट भेलोसिटी अब त्यसमा यस्तो भइदियो के यो कन्डक्टरको लेन्थ यल छ यल लेन्थको कन्डक्टरमा जब हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरियो दुई टाइममा पोटेन्सियलको डिफरेन्स क्रिएट भयो कि भएन भी भी अब पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट भयो कि भएन due to the application of electric field electric field apply गरिदिनाले पोटेन्सियलको डिफरेन्स क्रिएट भयो द्याट इलेक्ट्रिक फिल्ड इ कस्टो हामी के लेख्न सक्यौँ इ e कस्टो बाई यल भनेर लेखेँ कुरा बुझ्यो बाई यल भनेको यो भी भनेको मैले के भन्न खोजेँ यो भी potential difference between the between the two ends two ends of the conductor of length of the conductor conductor of length भाइ पनि कति लेन्थको कन्डक्टर त यल लेन्थ यल लेन्थको कन्डक्टरको दुईटा एन्डमा हुने पोटेन्सियलको डिफरेन्सलाई हामी भी भन्यौँ है V is the potential difference between the twins of the conductor of length L. अब यो पोटेन्सियल डिफरेन्स त यहाँनिर क्रिएट भयो अनि इलेक्ट्रोनले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई इलेक्ट्रोन भन त फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई इलेक्ट्रोन या फिक्स टु इई इई लेख्न पाइँदैन या फिक्स टु क्युई जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड इ अप्लाई गरिसकेपछि कुनै एउटा इलेक्ट्रोन कुनै एउटा फ्री इलेक्ट्रोन कुनै एउटा इलेक्ट्रोनले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ इ त्यो force along the direction of के अपोजिट यो फोर्स भनेको त्यो इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गरेको force along the direction of field से कि opposite to the direction of field opposite to the direction of field opposite यो माइनस मैले किन लेखेँ भन्न खोजेको माइनस किन लेखेँ यहाँ electron moves opposite to the direction of field अब त्यसमा force equals to mass into acceleration गरेँ मैले mass into acceleration equals to minus E E अब त्यसमा एक्सिलेसन ए इक्वस टु के लेख्न पाइयो acceleration a equals to E E by M त इलेक्ट्रोन इच इलेक्ट्रोनले गेन गरेको एक्सिलेसन यो आयो है अब भेलोसिटी कति त भेलोसिटी इक्वस टु भेलोसिटी भनेकै त्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी इनिसियली त के थियो जिरो थियो भनेपछि ए इन्टु टी टी मतलब यहाँ टाउ भनिन्छ है रिल्याक्सेसन टाइमको कुरा आउँछ टाउ त्यो रिल्याक्सेसन टाइमको बारेमा म एकैछिनमा कुरा गरिहाल्छु यो टाउ भनेको के हो यहाँ टाउ भने नि मैले tau is relaxation sir minus किन आयो अपोजिटतिर डाइरेक्सन अफ फिल्ड भएर जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड जता लगायो इलेक्ट्रोन त्यतैतिर मुभ गर्ने भयो कि त्यसको अपोजिट अपोजिट भयो नेगेटिभ लेखेको कुरा बुझौ अनि यो भयो यता अपडेट भेलोसिटी भिटी इक्वल्स यहाँनिर है त एकको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ हजुर ग्रेडियन्टको डिरेक्सन सानोदेखि ठुलोतिर कि ठुलोदेखि सानोतिर रे के को ग्रेडियन्टको के ग्रेडियन्ट त यस्तो नि बाबु जहिले पनि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेको इ टु भिभाइएल हो हजुर हजुर अझ माइनस भिभाइएल हो क्या एक्चुली हो अनि तिमीलाई यसरी बुझ इलेक्ट्रिक फिल्ड कता लाग्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त higher potential to lower potential कि lower to higher higher to lower higher to lower भनेपछि त कता डिक्रिजिङ पोटेन्सियलतिर कि इन्क्रिजिङ हायर टु लोवर भने पोजिटिभ हायर होइन त पोजिटिभ हायर ल अब यसमा बुझ ई बाई टाउ यो टाउ रिल्याक्सेसन टाइम जुन छ नि मैले अब यसमा कुरा गर्न खोजेको के रिल्याक्सेसन टाइम भनेको के त ल भन त रिल्याक्सेसन टाइम रिल्याक्सेसन टाइममा रिल्याक्सेसन अफ टाइम भन्ने बुझौँ पहिला relaxation time relaxation of time है रिल्याक्सेसन टाइममा भाइ बहिनीहरू यसलाई टाउ भन्यो कुनै time interval between two successive time interval between time interval between two successive interval between two successive collision interval between two successive collision दुईवटा सक्सेसिभ कोलिजनको इन्टरभललाई हामी के भन्छौँ त between two successive collision is call relaxation time यो रिल्याक्सेसन टाइमको भ्यालु कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू रिल्याक्सेसन टाइमको भ्याल्यु थाहा पाउनुपर्छ है average relaxation time is of the order of now is ten to the power minus fourteen second ध्यान राख यो relaxation time is ten to the power minus fourteen second is the relaxation time temperature बढ्यो भने टेम्परेचरसँग रिल्याक्सेसन टाइमको कुरा गरौँ त टेम्परेचर बढाउँदा रिल्याक्सेसन टाइम के होला इन्क्रिज इन टेम्परेचर घट्ने भयो यस्तो भयो इन्क्रिजिङ टेम्परेचर यो त यस्तो भयो कि दुईवटा कोलिजन बिचको ड्युरेसन हेर टेम्परेचर बढ्यो भने अब के हुन्छन् कोलाइडिङ पार्टिकलहरू अलिक छिटो मुभ गर्न थाल्छन् कि ढिलो छिटो जस्तै पहिला सर्टेन कुनै एउटा टेम्परेचरमा ल माने यिनीहरू बिस्तारै या कोलाइड हुँदा जति टाइम लागेको थियो टेम्परेचर बढेपछि त यिनीहरूको स्पिड पनि बढ्यो भने त्यही त अलिक छिटो आएर कोलाइड हुने भयो कि भएन भनेपछि अब यसमा increasing temperature relaxation time increases कि decreases relaxation time decreases decreases है जान राख टेम्परेचर बढाउँदा रिल्याक्सेसन टाइम घट्छ भन्ने बुझ्छ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर टेम्परेचर बढाउँदा रिल्याक्सेसन टाइम घट्छ सक्छौ अनि यस्तो भयो टेम्परेचर अब बढ्यो टेम्परेचर बढाइयो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन के हुने भयो अब यसमा अहिले कुरा गरौँला त्यसलाई टेम्परेचर बढ्यो भने रिल्याक्सेसन टाइम त बढ्यो भन्ने कुरा त यहाँबाट डिल गर्न सक्छौ कुरा बुझौ हजुर हजुर भनेपछि टाइम र टेम्परेचर र रिल्याक्सेसन टाइमको रिलेसन इन्भर्स भयो भन्ने बुझ है अब यसबाट त्यस यसैमा आउँदा V D to drift velocity V D equals to मैले आने लेखेँ नि V D equals to minus ee by m relaxation time relaxation time भनेपछि अब यसरी बुझ्नु पर्यो है रिला यो डिफ भेलोसिटी के केमा डिपेन्ड गर्छ यसमा भन त drift velocity electric field depend गर्ला drift velocity depends upon electric field temperature हो अब यसमा यो डिपेन्डिङ पनि ध्यान राख भिडी डिपेन्ड्स अपन यहीँबाट देख्यौ v d depends upon drift velocity के केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा आयो भने अब फर्स्टमा त यो नेचर अफ कन्डक्टरको कुरा आइहाल्यो होइन कति फ्री इलेक्ट्रोन छन् भन्ने कुरा आयो होइन नेचर अफ कन्डक्टर कन्डक्टरको नेचरमा डिपेन्ड गर्ने भयो अनि अर्को पोइन्ट केमा डिपेन्ड गर्यो टेम्परेचरमा पनि त डिपेन्ड गर्यो होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्यो अनि एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो एप्लाइड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड डिड र अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्डको रिलेसन के छ भनेर सोधा थियो एकचोटि applied electric field directly V D is directly proportional to electric field E यो त देखिहाल्यौँ नि होइन सक्छौँ नि यसलाई कुरा गर्न अनि drift velocity is directly proportional to relaxation time पनि यहीँबाट देख्यौ यो थाहा पायो है अब सर बुझिरह सक्छौ कुरा नि अब यसमा तिमीलाई यस्तो दिन्छ के इलेक्ट्रोन अपोजिट डिरेक्सनतिर इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनतिर ड्रिफ्ट हुन्छ अनि प्रोटोन के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज अब यस्तो भयो यसरी भनिदिन्छ कहिले काहीँ यो नचुकिने नि यो कुनै कन्डक्टर छ भाइ पनि यो कन्डक्टरमा ल इलेक्ट्रोनहरू यता लेफ्टतिर ड्रिफ्ट भयो अरे अनि प्रोटोनहरू राइटतिर मुभ गर्यो भने अब current in the conductor I के होला इन्क्रिजेज भन्छ कि डिक्रिजेज आई के होला ल मान पहिला इलेक्ट्रोन मात्रै डिफ्ट हुँदाको केसमा करेन्ट आई थियो अनि इलेक्ट्रोन लेफ्टतिर डिफ्ट हुँदाको केसमा करेन्ट आई क्यारी गरेको थियो त्यो कन्डक्टरले यदि पोजिटिभ चार्ज अब राइटतिर इलेक्ट्रोनको अपोजिटतिर डिप मुभ गर्न थाल्यो भने अब करेन्ट के होला भन्छ करेन्ट के होला less than I more than I equal to I के होला अब यसरी बुझ्ने क्या more than I sir more than I हो इलेक्ट्रोन यता मुभ गर्दैछु भने करेन्टको डिरेक्सन करेन्ट त यता हुन्थ्यो नि त अब त पोजिटिभ चार्ज जता मुभ हुन्छ करेन्ट त्यति हुन्छ भनेपछि त अब झन् त्यसमा त मोर देन आई हुने भयो more than more than I भन्नु पऱ्यो है मोर देन आई बढ्ने भयो करेन्ट इन्क्रिजेस भन्ने टर्ममा एन्सर दिने फेरि त्यहाँ ए अपोजिट भएर घटाउला भन्ने खालको त्यो अनावश्यक नचाहिँदो लजिक लगाएर बिगारौला है के कन्सेप्ट भन्नु कस्तो रे बाबु के कन्सटेन्ट होइन कि जस्तै इनिसिए इलेक्ट्रोनलाई मान इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन कन्डक्टरमा लेफ्टतिर ड्रिफ्ट भइरहेछ हो सर इलेक्ट्रोन लेफ्टतिर ड्रिफ्ट भइरहेछ अनि positive charge or proton positive charge पोज यसमा राइटतिर ड्रिफ्ट मुभ गर्यो भने गर्दैछ भने करेन्ट इन द कन्डक्टर अब के हुने भयो त इन्क्रिजेस डिक्रिजेस के होला त करेन्ट इन द कन्डक्टर के होला current in the conductor increases भन्नु पर्यो क्या कुरो बुझौ हजुर भन यो पोजिटिभ चार्ज मुभ गराउने त्यही इलेक्ट्रिक फिल्डले होइन र त्यही इलेक्ट्रिक फिल्डले हो त अब भएपछि झन् मोसन त्यहाँ त चार्ज क्यारियरहरूको मोसन बढी भएन त अनि त्यो फिल्डले पोजिटिभ चार्जलाई के मुभ गराउँदाखेरि त इलेक्ट्रोनहरू कम मुभ हुन्छ होला नि होइन इलेक्ट्रोनहरू त आफ्नै ठाउँमा प्याटर्नमा ला इलेक्ट्रिक अपोजिटतिर डिफ्ट भइरहेको थियो र त्यहाँ पोजिटिभलाई पनि जब अब के भयो भने धेरै आयोनाइज भइसकेपछि त पोजिटिभ चार्जको पेयर पनि त सेटअप भयो पोजिटिभ चार्जलाई त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले आफैतिर मुभ गराउँदा पहिलाको भन्दा करेन्टको म्याग्नेच्युड त बढ्न थाल्यो नि त अब बढेन जस्तै इलेक्ट्रोन यता जानु भनेको त करेन्ट यता हो कि करेन्ट कन्स्टिट्युट हुने इलेक्ट्रोनले गर्दा प्रड्युस गरे करेन्ट आइई e भयो अनि पोजिटिभ चार्ज जता मुभ गर्छ करेन्ट त्यतै हुन्छ कि हुँदैन आई आइपी अनि आइई र आइपी त एड भएन झन् सर मैले भनेको चाहिँ जस्तै भनेको जस्तै इलेक्ट्रोन मुभ भएन इलेक्ट्रिक फिल्डकोमा जब त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले पोजिटिभ चार्ज मुभ गर्छ नि इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याग्नेट्युड बाँडिन्छ जस्तो लाग्छ क्या अनि इक्वल हुँदैन र होइन होइन त्यस्तो भयो भने त्यसलाई त्यो कन्सेप्टमा जा यहाँ त चार्ज क्यारियरको मोमेन्टले गर्दा हुने कुरा हो क्या त्यही भएर इक्वेल नभन है कुरा बुझौ ल यसको त क्यालकुलेसन पनि गरौँला म पछि गराउँछु जस अहिले यति बुझाइसमा थ्योरीमा अब यहाँ कुरा आइसकेपछि यो बुझ्नु पर्यो ए पोइन्टमा अब रिल्याक्सेसन ड्रिफ्ट भेलोसिटीको कन्सेप्ट त यहाँनिर ड्रिफ्ट भेलोसिटीको कुराहरू मैले यसमा गरिसकेँ अब यसमा हेर त करेन्ट के केले गर्दा हुन्छ भन्ने पोइन्ट सम्झ्यो नि अब करेन्ट इन द कन्डक्टर कन्डक्टरमा करेन्ट केले गर्दा आउने भाइ ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट अफ कन्डक्टरमा कन्डक्टरमा drift of electrons electrons free electrons free इलेक्ट्रोन्सको ड्रिफ्टले गर्दा करेन्ट कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्स इलेक्ट्रोलाइटमा आयोन्स इलेक्ट्रोलाइट्समा आयोन्स भयो इलेक्ट्रोलाइट्समा आयोन्सहरू पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ आयोन्स त्यस्तै डिस्चार्ज ट्युबमा आयोन्स डिस्चार्ज ट्युबमा इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ आयोन पनि हुन्छ है electron and both electrons and ions semi सेमिकन्डक्टरमा electron and hole electron electron and hole अब तिमीलाई अब कुन मेजोरिटी भन्ने त पी टाइप हो भने होल मेजोरिटी एन टाइप हो भने इलेक्ट्रोन मेजोरिटी भएर हुने कुराहरू त त्यहाँ छँदैछ है यसमा यो भयो कुरा बुझाऊ यसलाई त्यो सक सक कहिले काहीँ यही टर्ममा पनि दिन सक्छ अनि यसमा यसरी बुझ त मैले भने नि करेन्ट यसमा यसमा करेन्ट इन द कन्डक्टर त्यसमा करेन्ट इन द कन्डक्टर कति होला current in the conductor current in the conductor current in the conductor कन्डक्टरमा अब करेन्ट कति होला भन्ने केसमा हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो है करेन्ट इन द कन्डक्टर आइकस्ट यो प्रुभ गर्न अब नलागौँ है थाहा छँदैछ तिमीहरूले इम्पोर्टेन्ट भनेर डेरिभेसन पनि गर्यौ आइकस टु भेना भेना भेना थाहा छ नि यो नि अब भेना यसमा एन भनेको के हो एनको मिनिङ बुझ त हो यान यान भनेको के हो रे यहाँ यान भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भोल्युम यहाँ यान भनेको number of number of free electrons per unit per unit volume भनेर जानु पर्यो number of free electrons per unit volume unit भोल्युममा भएका फ्री इलेक्ट्रोनको नम्बर यान हो है ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन अब यसमा भेटी त यो छँदैछ अब त्यसमा तिमीलाई यहाँनिर number of free electrons per unit volume अब यसरी बुझ कि यस्तो टाइपको कुनै कन्डक्टर छ है यस्तो युनिफर्म एरिया नभएको टाइपको यो कन्डक्टर छ ए क्रस सेक्सन ए यसको बी छ अनि <clears throat> यहाँनिर इलेक्ट्रोन इन्टर गर्दाको ल ड्रिफ्ट भेलिसिटी भिडी वान थियो अनि यो टर्ममा यतातिर ड्रिफ्ट भेलिसिटी भिटी टू छ पनि विच इज करेक्ट भन्छ which is which is correct ये ठीक होला त correct option A B T one equals to B T two option B B T one greater than B T two option C B T one less than B T two none के होला भाई पिनेरो C C B T one less than B T C sir C good C किन भन्दा यहाँ यस्तो भयो के करेन्ट त आई इक्टस टु हामीलाई थाहा छ नि आइट इक्टस टु फेरि इ e यानि ए अब यहाँनिर यस्तो भयो यसमा के भयो भन्दा करेन्ट सेम छ करेन्ट सेम छ अनि अब ड्रिप भेलोसिटी त number of free electron per unit volume पनि त उयो छ नि त्यही मेटेरियल होइन र जति फेरि हिट गरिदियो भने नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन बढ्छन् घट्छन् भन्ने होइन नि सेम रहन्छ किन भएको मेटेरियल त उही त हो नि होइन भनेपछि अब यहाँनिर एभी कन्सटेन्ट भयो कि भएन AB constant, AB constant, equation of continuity, भन्थ्यौँ नि हामी भनेपछि क्रस एरिया बढी हुने ठाउँमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी एरिया बढी हुने ठाउँमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुने भाइ एरिया बढी हुने ठाउँमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी कम हुने भयो कम हुने भाइ भनेपछि त अनि V D two greater than V D one है सकिन्छ यसरी यहाँनिर दियो भने यसमा नचुकिने ड्रिफ्ट भेलोसिटी अनि यसबाट हामीले लेख्यौँ नि आई कस्टो आई कस्टो भिडिइएनए यो कुरा गरिसकेपछि अब यहाँ एनी e भनेको चार्ज क्यारियर भने पनि के बुझ्ने चार्ज क्यारियर भने पनि केलाई लिन्छौ नम्बर चार्ज क्यारियर भनिदियो भने एनई एनी e, e भनेको चार्ज क्यारियर भन्नु बुझ्छ है एनई चार्ज चार्ज क्यारियर भने पनि एनी बुझ्ने है एनए चार्ज क्यारियरको रिलेसन भने कहिले काहीँ दिएको हुन्छ द्याट इज चार्ज क्यारियर भने पनि सिम्पली एनी गर्न सक्नु पर्यो सक्छौ नि यसलाई यहाँ केही भन्नुपर्ने छ तिमीले सोध्नुपर्ने छ अहिलेसम्म केही यसो दिन्छ क्या कहिले काहीँ इक्वेल कुनै इक्वल क्रस सेक्सन एरिया भएको कुनै कन्डक्टरको क्वेसन यही राखिदिन्छ जस्तै क्रस सेक्सन इक्वल छ a conductor two conductors two conductors of equal cross section of equal equal cross section as the ratio of as the ratio of ratio of ratio of current current to charge carrier as the ratio of current to charge carriers are 5 is to 9 and 3 is to 5 then 5 find find the ratio of dead velocity find the ratio of drift velocity drift velocity drift velocity को रेशियो के होला ट्राई गर त करेन्ट टु द चार्ज क्यारियरको रेसियो एउटाको five 9 cha arko ko 3 by five छ भने find the ratio of drift अब डिफ भेलिसिटीको रेसियो त तिमीलाई सिधै थाहा भयो डिफ भेलिकस to I by n A S M छ पनि सकिहाल्यो v d one upon drift velocity of one upon drift velocity of two अनि I by n of first upon I by n of second I by n of first कति फर्स्टको आई बाई एन यो फर्स्ट फाइभ बाई नाइन सेकेन्डको कति three by five three by five five by nine into five by three गर्दा कति आउने भयो त यो भएन र सक्छौ नि यसलाई अब twenty five is to twenty seven सकिन्छ त्यो त्यसलाई फेरि सिम्पल यही टाइपको पनि दिइरहेको हुन्छ अनि यही मिस्टेकहरू होला अब डिप भेलिसिटी यो आइसकेपछि मैले अब के कुरा गर्न खोजेँ भन्दा आई कस्टो भाइब्रेसन है त आई कस्तो drift velocity v d e n A त हामीले यहाँनिर देख्यौँ आई बाई एलाई के लेखौँ I by A I by A भनेको जे होइन त करेन्ट डेन्सिटी जे अनि डिफ भेलिसिटीको ठाउँमा इन म्याग्नेच्युड लेख्छु है मैले E by m into relaxation time into n लेख्न पाइयो हेर त अनि जे कस्टो यहाँबाट क्या हेर त जे कस्टो n E square n E square relaxation time tau upon m into electric field E यो लेखेको बुझ हौ जुन फ्याक्टर आउँदैछ नि पार्टिकुलर म्याटेरियलको for particular conductor at given temperature for a for a particular particular material or metal conductor particular material at given temperature at given temperature given temperature for a material at given temperature your यो फ्याक्टर भेराइ हुन्छ कि constant hmm सेम छन् होइन कन्सटेन्ट छ कि छैन फ्याक्टर कन्सटेन्ट त्यो कन्सटेन्ट फ्याक्टरलाई नै हामी के भन्छौँ sigma constant that constant is call sigma J equals to अब मैले यहाँ सिग्मा ई लेखेँ है जे इक्वस टु सिग्मा इ भनेपछि अब हेर यहाँ मैले कुरा गर्न खोजेको सिग्मा भनेको conductivity J equals to sigma E where sigma is sigma भने के अरे कन्डक्टिभिटी कन्डक्टिभिटी कन्डक्टिभिटी हो भने sigma conductivity sigma equals to के हुने भयो त सिग्मा इक्वस टु हेर त एनई स्क्वायर tau by m n E square relaxation tau by time by m अब यसो गर्दा यो सिग्मा के के कन्डक्टिभिटी के केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने जानिराख कि यो सोधिदिनु सक्नु छ है sigma depends upon depends upon sigma के केमा डिपेन्ड गर्यो भन्दा डिपेन्ड्स अपन अब number of free electron per unit volume भनेपछि त केमा आउने भयो कुरा nature of conductor nature of nature of कन्डक्टरमा डिपेन्ड गर्यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन मोस्टली गर्छ किन रिल्याक्सेसन टाइमको कुरा छ नि त होइन टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर अब त्यस भए कन्डक्टिभिटी हो भने रेजिस्टिभिटी भन्ने फ्याक्टर आउँछ क्या अर्को यो कन्डक्टिभिटी अनि resistivity rho resistivity rho resistivity rho इक्वस्ट क्या आयो त m by n square tau भनेको वान बाई कन्डक्टिभिटी है रेजिस्टिभिटी इक्वस्ट टु रेसिपोर्कल अफ कन्डक्टिभिटी यो भयो भने अनि रेजिस्टिभिटी पनि अब केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोध्यो भने के दिने त एन्सर हेर त resistivity depends upon rho depends upon resistivity depending factor by depends upon वि कन्डक्टिभिटीकै कुरा आयो क्या nature of nature of conductor and nature of conductor and टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन लेन्थ ब्रेथमा लेन्थ एरिया कन्डक्टरको एरिया कति छ भन्ने फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्दैन does not depend upon dimension है does not depend upon dimension does not depend upon dimension डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन नि जस्तै रेजिस्टिभिटी फ्याक्टर डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन ल यो कुनै कपर वायर थियो मोटो छ हो यो मोटो छ यसलाई हामी अब पातल बनायो तन्काइदियौँ भने अब यहाँ रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ तर रेजिस्टिभिटी के होला रेजिस्टिभिटी रेजिस्टिभिटी रेजिस्टिभिटी अब यसमा रेजिस्टिभिटी त चेन्ज भएर मेटेरियल कपर तन्काएर आइरन हो र कपरलाई तन्काइसकेपछि आइरन बन्छ बन्दैन नि त है ल अब त्यसपछि यहाँनिर यसरी बुझ्ने resistivity resistivity remains same conductivity resistivity एउटै रहन्छ रेजिस्टेन्स चेन्ज हुने भयो है मेटेरियल त्यही भएर रेजिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्यो भने मेटेरियल र टेम्परेचरमा अब हामीले देख्यौँ नि यो जे कस्टु के देख्यौँ हेर त जे कस्टु सिग्मा इ जे कस्टु सिग्मा इ भनेकै it is the Ohm's law Ohm's Ohm's law है यसलाई भन्छौँ हामी ओम्स ल अम्सला अब अम्सलामा पनि यसरी देख हेर्न सकियो हेर J equals to I by A भयो अनि सिग्मा भनेको वान बाई रो अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको भी बाई यल भी बाई यल दुईवटा बिचको पोटेन्सियलको difference per unit potential gradient अनि आई कस्टो आई कस्टो भी बाई रोयल अनि यो एलाई मैले उता माथि थियो तल लगिदिएँ रोयल बाई ए आयो है अनि आई कस्टो हामीलाई भी बाई आर थाहा छ नि त होइन I equals to V by R भनेको के हुने भएर त R इक्वस टु आर लेख्न पाइयो भाइ बहिनीहरू R इक्वस अब यो रेजिस्टेन्स भयो रेजिस्टेन्स के केमा डिपेन्ड गर्छ यहाँनिर आयो अब आर डिपेन्ड्स अपन थाहा पाउने अब R depends upon resistance R अब रेजिस्टेन्स आर डिपेन्ड्स अपन अब रोसँग आइसकेपछि nature of nature of conductor त छ नै अनि टेम्परेचरको पनि कुरा आउँछ रेजिस्टिभिटी चेन्ज हुने बेसी त्यो पनि चेन्ज भयो टेम्परेचरको कुरा पनि आयो सँगै डाइमेन्सनमा पनि डिपेन्ड गर्यो कि लेन्थ र एरियामा पनि होइन अल्सो डाइमेन्सन हेर है रेजिस्टिभिटी डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन तर रेजिस्टेन्स डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ एकदमै जान्नुपर्ने पोइन्ट छ है कुरा बुझ्यो भाइ पनि अब अब त्यसपछि तिमीहरूलाई यस्तो गरौ न मलाई तिन मिनट टाइम देऊ ल उठ्दा उठ्दै पढाइदिउँ मैले है बुझौ